Estoy pensándolo. Es mi vida. Hago lo que quiero. Es mi cuerpo. Es asunto mío. Lo tengo claro. Quiero abortar y quiero tenerlo. yo.